किस्मत दो के बाज लिखो को मैं प्यार किस्मत में लिखो को मैं प्यार किस्मत में तेरा मुकद्दर में रही छोरी तेरी किस्मत दो के बाज लिखो को मैं प्यार की आयो लिखो को मैं प्यार किस्मत में